Дорогие друзья, Суперсус для вас делает видео поздравления. Поздравлялки с любыми праздниками, торжественными событиями, днем рождениями, свадьбами. Я лично сделаю для вас по красоте любые поздравления, так как я это умею. С позитивом, добром и любовью, друзья. Заходите и заказывайте поздравлялки от Суперсуса.